ಫ್ಯಾಫ್ ಡುಪ್ಲಿಸಿಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐ ಪಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು ಇವರು ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಇವರು ಅದನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇವರು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಮೊತ್ತ ಏಳು ಕೋಟಿ ಇವರು ಈವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಗಳು ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಆದರೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನರಂತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಇವರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ